シルバー事件のオリジナルのディレクターをやっていた須田剛一です海外ではスダ51と呼ばれてるんですけども まあ、この作品は僕がまだその須田51と呼ばれる前の五一須田とまあ、名乗っていたというかまだ無名の、えー、ヒューマンという会社を独立して最初のグラスホッパー立ち上げて最初のゲームになります1999年に発売して PS1 なんですけども、まあ、この時は日本語版しか発売されてなくて、まあ、その後もうんいろんな形でリメイクもしくは リマスターとか、まあ、普通のベタ移植とかいろいろ考えたんですけども、まあ、なかなか実現することができなくてようやく17年ぶりに、まあ、今回英語化も含めたシルバー事件 HD リマスターという形で発売することになりました。 My name is Darren Rock, and we're here at PAX 2016. I just bumped into a special person named Suda51, one of my big inspirations. No More Heroes. I couldn't even put down the control. I at least played maybe five or six hours straight. I was just blown away by everything in general, like the art, the music, the soundtrack. There's not really anything that makes a Suda51 game a Suda51 game, because to go into it with expectations is already kind of limiting yourself to what this guy is capable of it's it's a roll of a completely new set of dice every time. Dada Grindhouse. Like, it, it, it is so against your traditional expectations of, okay, this is what a video game is. This, this heavily metaphorical, allegorical story mixed with like these really like, oh man, also wrestlers are here because that's cool. Killer 7 was my start. And then it, eh, back in college when that came out, I would call over people. I'm like, you, you have to see this. You're going to think I'm crazy, but this is awesome, and you're not going to see anything like it. There's always these unforgettable moments from them, and those stick with you. That's probably the thing I like the most about it is, is how bravely odd it can be. Everybody's default is usually just make it real. Just make it as real as possible. And he's like, I'm going to start out real, and then I'm gonna tint everything with a magenta gradient that goes from right to left. Oh, and I'll also outline everybody. And when the blood happens, it might be yellow sometimes. He has this very unique style that stands out alone, and it's very unapologetic. But there's something about Suda 51 and the way he captures and maintains the humanity of his subjects and his characters, even in that dark and difficult world, that is hugely unique and compelling uh, to him as an author and to me as a developer influential as well. 当時オールドスクールのテキストアドベンチャーっていうのが日本でますごくたくさん出てて、まあ、すごく人気もあったジャンルなんですけども、まあ、うんそのスタイルでいくのではなくてもう少し新しいスタイルでやりたいなと思ってだけど何かアドベンチャーゲームの文法であったりとかうんある意味固まっていた構成みたいなものを全部一回解体したいなと思ったんですよね。まあ、その時に参考になったのが ジャンルク・ゴダールの映画の「まあ、ヌーベルバーグ」っていう映画があってアラン・ドロン主演なんですけども、まあ、この映画を見た時に、まあ、ゴダールの手法あの人ってさまざまな映像の挑戦をしていてあるシーンで、まあえー、男女がちょっと引きの絵で語ってるんですけども、まあ、まずこの2人のダイアログがあってだけどそこにモノローグが入ってくるんですよ2人の その喋ってるのとは別の心境みたいなのが別に入ってきてまたさらに今度一回絵がタイポグラフィーになって別の言葉が出てきてで少しナレーションみたいなのも入ったりとかして一つのシーンでものすごい 5, 層ぐらいの情報が入ってくるんですよ。これはこれは何なのでもそのシーンが僕すごく好きでまあどんな内容だったかさっぱり覚えてないんですけども まあ、あなんかこういうものをやりたいなと思ったんですね。でシルバー事件はもともとクライムサスペンス犯罪ものを描こうと思っていてだけど犯罪というのはまずは起きた事件というのはすごく表面的なものでしかないだけどこの真相というのはどうやって解明するのかという時に刑事たちの物語だけじゃなく裏側のジャーナリストのストーリーだったりとかだけど全くそうではないものを今度スクリーンの別の情報として流したりとか そういうことをいろいろ映像表現であったりとかテキスト表現みたいなものを駆使してやろうと思ったのはやっぱりゴダールからの影響ですかね。はい started looking into Suda, I came across uh, the Silver Case. I just couldn't really play it. So I didn't. I'd never heard of it. I of all kinds of Suda 51 games. Never heard of the Silver Case. Well, I know the game. Unfortunately, it wasn't available uh, in, uh, in. Europe when uh, when it came out. Uh, I'm so excited uh, that it's going to be released soon, so I will finally be able to play it. I even learned some Japanese, but that was definitely not enough to actually, you know, catch the nuances of the Japanese language. I knew Silver Case existed. I thought that I had heard that it was coming to DS at one point. It, that port, if it ever existed, it never came out. So like, but I had this hope that like, okay, Silver Case is probably going to come out eventually. ファンからはいついつ出るんですかってずっとずっと聞かれていたので、今ずっとうん英語版を作りたいっていうのはあって、まあ、移植なりの <laughs> ことも考えていたんですけども具体的に考えたのはまず9年前ですね TDC で、えー、僕が講演した時に、まあ、ノーマンヒーローズの発表だったんですけども、まあ、その時に最後に、えー、僕らの最初のグラスオッパーの最初のゲームのシルバー事件を、まあ、DS に移植しますという発表をしました、まあ、実際あの DS の移植は完了したんですけども、まあ、最大の問題である英語化、まあ、これが宙に浮いたままでであとはまあ ただの移植だったので DS のこのダブルスクリーン、まあ、DS のこの2つのスクリーンを使った遊びっていうものはまあ全くできなかったんですね。なので単なるうん移植じゃダメだと思ってやっぱりどこかでリマスターを作らなければいけないなと思って、まあ、その時は9年前は断念しましたでまあそこから月日が経って、まあ、なかなかそういうチャンスがなかったんですけども、まあ、ちょうど2年前にプレイズムさんから、まあ、シルバー事件の えー、海外版を出しませんかという話がプレズンでから来て、まあ、そこで「本当にできるんですか?」すごい量ですよやっぱりネックは表と裏だったんですよねシナリオの表があって今度裏のじゃな、まあ、トランスミッタープラシーボがあってこの意味合いを本当に理解できるのって、まあ、プレーしてなぞっただけじゃなく本当にこのゲームのシナリオの意味そのものも理解してもらって 言葉だけをチェンジするだけじゃ、うん、絶対に伝わらないなと思ってたんですよねだからうんうんなんかねこれだって決め手がずっとなかったんですだからそれはおそらく今回フレイズムさんと、まあ、出会うまでいつかね出会う運命だったんじゃないですか especially in games, it's a shame that so much of our, our old media, our history is being lost to time. Uh, unlike a lot of uh, other media, games are very tightly tied to the hardware they're on. So a game that was playable only a decade ago could be completely unplayable because those consoles no longer exist, or those processors or, or hardware do long, no longer exist, those operating systems no longer exist. And we've lost so much of our medium to just time already. Seeing a remake of older games, seeing somebody pick up their older work and recreating it or remaking it for a new generation of people, for a new generation of players, so that they can not only experience those games, but also understand the context of our games today, I think that's enormous. It's very, very important. I think that's fantastic. Like, I love that that's happening with the Silver Case, that the game is getting sort of a second chance. Um, it's, it's nice to see things like that in our industry as it matures and gets older, that we've been around long enough for things like that to happen, to have a game that you know, that didn't get its shot, be able to come back around, like have enough time for that cycle of, of rebirth or second chances. The art doesn't change. Uh, the, the, the graphics might have changed, the capabilities of computers or whatever might have changed, but the art itself doesn't change. The story doesn't change, right? The, the culture around that story still existed or still exists. I think it's important to be able to to give a wider audience to something that maybe didn't get it before. Uh, I'd never heard of the Silver Case. I've played the Silver Case, or part of the Silver Case, right now and love it. And if I played it in 1997, it would have changed my life. I love the idea that this could change somebody's life right now. It didn't, it couldn't before. There was, the internet was in its infancy, you know, like, there was no way for people to get a hold of this game in the way that they can get a hold of it now. 今回、リマスターと同時に、あのローカライズもされるんですよね。だそういう意味で、あのタイトルが世界中のみんなに遊んでいただけるチャンスが来るっていうのは、 もう日本のゲーム業界にとっても後を追いかけてる僕にとっても大きなことだと思ってます。As an independent developer in the West, I think these games capture so much more of what we're trying to do for our audience than our own AAA developers and publishers are trying to do. Frankly, I feel over here, you know, our AAA storytelling is repetitive and dry and we do the same things over and over again. And I think there's so much to be gained to remaking some of these stories and remaking some of these games and showing people that a lot of the things they think they're doing originally now are coming from an entirely different place we're actually retreading ground that was cut long ago by so many of these developers in Japan, and Suda 51 is a huge example of that. My name is Douglas Watt. I am a producer and director at Active Gaming Media, and I'm currently responsible as the director of the remaster version of the Silver Case from Suda51 and Grasshopper Manufacture. It's a 17-year-old game, so a lot of people think, how, how do you translate that? But th there's a lot of work involved, but it's relatively straightforward work. You, you know what you need to do. You've already got the game is made, so now you just have to make it work again, so to speak. And so there's a lot of translation, uh, not, not linguistic translation, but taking these old uh, scripts from the PlayStation 1, moving them over to the PC, making sure they still work and do what they're supposed to do. And we worked very hard to ensure that the graphical design of the PlayStation 1 game was maintained not just visual threads, but thematic threads as well, but enhanced aesthetically to create a modern low-poly thematic feel. えー、宮本隆、えー、今はデザイナーですね、えーと、アニメーションの、えー、メカニカルデザイナー、えー、プロップデザイナー、えー、セットデザイナーしています、えーと、ヒューマン時代に、えー、須田さんが「ムーンライト・シンドローム」という作品を手がけましたけれども、えー、その作品の前に私自身が、えー、ヒューマンで、えー、作品に えー、小さな作品なんですけど参加したのを、えー、須田さんが、えー、僕の読みまして、えー、それで、えー、この絵がいいということで「ムーンライトシンドローム」のキャラクターデザインを頼まれてその時フリーで契約したんですけれども、えー、その後須田さんが、えー「ムーンライトシンドローム」を手がけた後、えー、ヒューマンを辞めましてで独自のグラスホバーマニュファクチャーを設立したと同時に、えーまあ、一緒に まあ、来てくださいということでシルバー事件を手掛けることになります正直言って気恥ずかしいですねだから直したい気持ちはあるんですけど今の絵柄とは違うのでやや変わっちゃってるのでそれはもう無理ですってで SNS ツイッターで恥ずかしいっていうようなことをつぶたことがあったんですですがファンの方からあの当時の絵で私は好きになったんだからって言われて でも諭されて <laughs> 「そうですね」失礼しました」っていう感じで答えましたけどんハードだったりとか時代だったりとかスペックだったりとかそのそこに合わせていかないとうんやはりなんだかんだ言って PS1 の時代なんですよね。その時の解像度のものを今の人たちに遊んでもらっても本当の良さって伝わらなくて まあ、多分プレイヤーの人たちの目の基準というものがすでに高解像度に慣れてるんですよねだからそこに対して高解像度で用意されているものは忠実に出したいしで全く工程が足らないものがあるんであればそこに少し合わせたいしっていうところで やっぱその同時代性みたいなものはすごく意識します。We originally submitted some graphics that were uh, much higher poly, much higher texture quality than is actually in the Silver Case HD uh, that will be released and that's already available for demo on Steam. And it was rejected. Too beautiful, too nice, not enough Silver Case. And so we went back through, we took out some polys, we reduced some texture quality, we changed the lighting to be more surreal aesthetic that's real-like, but not real. 僕あの今今の時代で PS1 のポリゴンってある種芸術だと思ってるんですよね。あの PS1 まあ64のポリゴンも僕好きなんですけどもあのジャギ感っていうんですかね。うんジャギジャギジャギアート。 このジャギジャギアート感をうまく出したいなと思って、はい、やっぱりこうジャギらしたいなっていう、はい、よりジャギーな感じにしたいなと思ってます。そこ黒、まあ、黒労頑張りましたそこ Uh, for the English-speaking fans, the whole game is new, uh, and it's going to be possible to turn off a lot of the visual changes that we made so you can play the game very much like it was on the PlayStation 1. But I think the, the most visually interesting change that we made was to the menu system. Uh, the original game was very bare bones menu systems and since we added in uh, the English language to the game, now we had to have a way to switch between languages. We had to add in a way to switch between the original graphics and the HD graphics and other such functionality. Uh, since it's now a more powerful 3D game for PCs, in order to support a, a wide variety of PCs, we added some limited graphic settings as well. Uh, and so in order to incorporate all of that, we had to create new menu systems and we created a, a, brand new visual language for the menu systems. But for players that have already experienced the silver case before, I think that'll be the most interesting change that they'll see. あもちろん遊びますしあのグラフィックが程よく程よくハイグレードになっている感じがすごく楽しみですねはいえすごく嬉しかったです ah, <laughs> あれですかねダウンロードするやつも一応持ってるんですけどもあの今回すごく映像が綺麗になってるのに感動してああもうこれは友達にも宣伝しようと思って今日はすごくこれが楽しみでゲームショーに来ましたいやもういろんなインターフェースが新しくなったりとかいろんなものが綺麗になってたりなんか本当に新しいシルバー事件ででも過去のことも大事にしてあってもうすごい完璧な HD 化なのかな だと思います本当にプレステの時よりもやっぱり画面が綺麗になってて何が起こってるのかっていうのがすごい見やすくなっていたりだとかその点がすごく良かったです。The thing that makes me most excited about getting all of this work out in front and into the hands of players is their response. It's a game that they've been requesting for 17 years. As long as I make one person happy, then I feel like I've done my job, and that's all I'm trying to do. And I think with Silvercase, we've got something that'll make not one person happy, but a large number of people happy because it's a really great experience. うん、楽しみ、楽しみですね。なんか、うん、発売前のドキドキとか、こう怖さとかというよりかは、うん、なんていうのかな、まあいろんな、いろんな感情というよりかは、ようやくその 1999年の時の僕の作品を今の僕自身がプロデュースして彼のディレクター作品を世界に届けるっていうことがようやくできて、まあ、まずほっとしてますあほっとしてるのかなほっとしてるのとでも発売した後に多分、ね、全世界の人たちが遊んでくれていろんなフィードバックが来て 面白い面白くない高い安い、うん、やっぱセールまで待とういろんなのが多分あると思うんですけども、うん、そういうことを世界の中のゲーマーの人たちが思ってくれること自体がすごく、うん、楽しみですね。全てをやっぱり受け止めたいしストレートな何か反応みたいなものを、うん、過去の自分に送ってあげたいっていう今そんな心境です、ね。 干杯！